Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Osebyoje. Naije ndi mpola mpola alhamdulillah. Twebaza Katonda nti tuli mwezi omutukuvu gwa Ramadhan. Mm. Era twebaza Katonda nti olunaku olwaleero President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu asobodde okuba nti atusiibulula mm. ne tuba nga tukuŋŋaanyizza wamu. Mm. Mm. Osobodde okujja nawe okwetaba ku lunaku olwolwaleero nga President wa NUP. asibulula abasiraamu nsobodde okwetabamu era njagala kumwebaza n'okubasabamu bannayuganda bonna abasobodde okwetaba wano kuba wano uh, bwe wabeerawo edduwa emagere abantu bonna abajja oba basiraamu basi basiraamu ne tuliira wamu ne tusibulukukira wamu ne twebuulirira wamu ne tuba nga tuliisaganya ku mmere ate n'okubeera nga twejjukanya n'okusabira eggwanga lyaffe hmm. ebintu bingi twasemba okufuna akaseera akabadde kayise kuliko emikolo mikolo eh, gire mikolo gye nyinyi okuwa atewali mikolo gwa kuwa hmm, gonna gwali gwacho nawe aya mikolo gye ogera kombo zogera kubya bulwadde bizibu nedde byo bulwadde ngenda nabyo bijja ko mm mm-hmm. hmm. nedda batugamba baba wa no mwami Ah, anedde owaayo obadde otya essaawa entule mu kisiibo kitukuvu kya bamandaani twogera ku nsonga za kisiibo na byaki na byakubeera eh. nga abantu ba allah tubasiibulula ate twadivisinga n'abala bonna buli omu gyali okuba nti buli omu asiibulula ku bantutewale hmm. hmm. hmm, owange eh. Eh, bagamba buli kimu n'ekiseera kyakyo webyakolebwa ebyo ebyakolebwako ebyaliko byemutaalabe bebyaggwa Donald Bobo baby boy buja tusaba enamba yatatu bujiwe nkugambye gwe mm. kyomanyi kyekyo kyomanyi <laughs> kakati seetaaga kukola ki mm. seetaaga kubeera nga ate nzira mu kino nzira mu kiri naye nze nyongera kugamba abantu kintu mm. kimu nti mwebale okubeera nga mwembulesinga omwezi gwa ramadan mwebale kuba nti muyambagana ate mwebale kunsabira nembeera nga nzira engulu kyekikulu essaawa ah, enekatudde ku bulwadde obulwadde buno bulwali bulwadde kibutandika ddi ensonga z'obulwadde ezo sigenda kuzigendamu kati kubanga kumpi buli munauganda yenna yategeera ebyange byali public so saagala kubiddamu ate nange munda nga twedde ne bannauganda benyini omuntu yakitegeera kusinziira ku mbeera engeri gye yajjamu mm. abantu bakulaga omukwano ng'ogenze mu kaseera k'obulwadde ekituufu kiri nti njagalako basa abantu kunsabira kuba bwe nadda engulu baŋŋamba nti abantu bakusabira ate era kituufu abantu bandasa omukwano kubanga ne we nali e nairobi balinga bakubira ah, mukadde wange bakubira abantu bonna abaneetolodde nga bagezaako okunoonyereza ndi ntya obulamu buluti ate ne bwenkomyo abantu basigadde banambula ah, babadde ne mu kisibo kino ekituufu abantu badde bajja ne bansiibulula kwegamba abantu basigadde bambi balaga nti bafaayo ate njala n'okwebaza ah, oweekitiibwa supreme mufti ate nfunye omukisa nabiranga naye ampa ku dduwa ne bakadde bange dduwa zonna ze bampadde ne bannakampala bonna na buli muntu yenna gyali abadde nga nsabira ne pulezidenti wange robert kyagulanyi senta muyampa dduwa so alhamdulillah maybe ensonga lwaki kati ndiko mu mbeera eno bwe nti okuba nti edduwa z'abantu oba essaala z'abantu nga tezisosodde madiini mwebalinyabalire ddala alhamdulillah nkyabulamukko naye alhamdulillah omuntu yali tasobola yadde okutambula yali tasobola yadde okwekyusa yali tassa yali talina okisigeni eyali talina musaayi eyasalibwasalibwa yenna kwegamba alhamdulillah tugamba twebaza bwebaza katonda mm. Mm. tumaliriza mubangi betwalaba bakubeererawo twalaba omwami ŋŋamba bugambi nti alhamdulillah mukama katonda munange amuweemu ekisinga obulungi ate abeere nga naye amugaziiriza mu buli mbeera yonna ate nenyongera n'okwebaza n'abo abatalabikira ku kamera naye nga nabo bandimu n'abaasigala eno bonna naye nga basigala basindika essala omu naabo abeeteekamu tickets ne bajja ne babeera nga banda babanange mwena mwebala ennyo mwebalirera n'abaali baagala ennyo naye embeera y'ensawo nga tebasobozesa nga musabira busabizi we muli mwena mwebala ennyo mwebalirera nammwe ah, media mwenna mwebale nnyo mwebalire eddala buli omu okulaba nti kyeyakola okulaba nti nno ensi ensabira n'okubeera nti no mbeerako nga bwendi kati abantu yes abannakampala mbasuubiza kintu kimu nze kye mwantuma ekisooka butafuuka nalumansi kusigala nga tuli kumuiisha naye naawe abo bennyini abantu abawo bategedde dda kasi togamba nti saagala kufuuka nalumansi siri nalumansi ye omulabi aba yakitegedde dda so mbasuubiza kimu kyokka mbadde sefuuka nalumansi okusigala okuyimirirawo bantu mu okuyimirira n'okubeera nga njogera eddoboozi lyabwe ate n'obutabalyamu lukwe kyekisinga obukulu n'okusula amaloboozi gaabwe n'okukozesa ekyo kituba tusobodde mu busobozi bwaffe okulaba nga tukyosa ku bulamu bwabwe kuba munnange tetusobola kukola buli kimu naye kyetuba tusobodde kyekyo kyennyini kyetugezaako okulaba nga tubayamba webale nnyo wafeeko mubaarakanywa webale nnyo webalire